É 11 anos que tu tem, né? Uhum. Olá, pessoal. pode ser 13. É, né? O pé grande. Gente, eu tô com um paciente aqui, 11 anos. É, ele fez um corte incorreto e tá bem inflamado, mas ainda não tem granuloma. Eu já coloquei aqui no anestésico pra aliviar um pouco, né, o corte. Olha aí. tá bem inchado. Vocês sabem que eu tenho que diminuir aqui a lateral, né, pra gente conseguir a cicatrização. Chegou a pus aqui, não? Gente, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse é um procedimento mais simples, porém muito necessário, porque se ele ficar mais uma semana, já vai ser grau 2 de inflamação, né? Então, ó, esse é o corte incorreto, ó. Corte pra dentro. Lembra que eu te falei que tem que deixar o oquinho? Então, a partir de agora, nós vamos fazer assim, ó. vou só cortar um pedacinho aqui pra tirar aquela unha que tá fincada e depois a gente deixa crescer, tá? Dói? Não.

claro, sim. Tudo tranquilo? Uhum. assim. Tranquilo? patinha uma ponta bem considerável aqui, né? Que bom que tu veio. Deixa eu ver aqui nesse lado. Olha aí, gente, ó. Olha aquela pontinha ali. Essa ponta aqui pode causar um problemão aqui, ó, nesse dedo, tá vendo? Ó, ela vai enterrando ali e ela pode sair aqui, ó. <laughs> que loucura, né? Uhum. Já tem alguns vídeos no canal com a unha quase saindo na ponta do dedo. Sério? Uhum. Sim, aqui, ó. Imagina. <laughs> é, não é. Ah. não, é fácil a batalha aí das unhas gravadas Não, tu sabe que uma vez que entra a unha na pele, é difícil tu tirar, né? Principalmente em casa, né? bem bonita, essa unha não vai precisar praticamente de revisão, gente, tá? Olha, praticamente uma prevenção aqui que a gente fez, tá? Não tinha inflamação ainda. Mais uns, mais uma semana já ia começar a complicar bastante esse caso aqui. Às vezes a gente, a gente fazendo já no início, né, a gente evita vários outros problemas. Eu vou botar um medicamento aqui, tá? Tá te doendo alguma coisa? Não? Tá apertando muito? Zanadinho? Não? Show. Certo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui, comentem aí embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber todas as notificações.